Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты. Бросьте вы, о чем вы говорите? То есть вы это серьезно? Абсолютно. Конечно, серьезно. Конечно, серьезно. Они решили закрыть поляки границу с Белоруссией. <laughs> Ну хорошо, закрывайте. Мы э, не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай и прочее идет через нас? Ведь у России с Украиной там граница закрыта, южная. То есть они через Украину не пройдут. Только Беларусь. Через Прибалтику надо на плечах носить. Там дорог нет, ты же знаешь, Дмитрий. Поэтому прежде чем делать с их стороны заявление, надо мозги свои эти куриные взять в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. <laughs> Он закроет границу. Ну закрой, кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом ты закроешь, так вот, как вы сказали, а тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России.